तो हम लोग श्रीमद भगवत गीता का विचार कर रहे थे नौवा पर तो इसमें कितने श्लोक हो गया इक्कीस के श्लोक हो गया इक्कीस श्लोक हो गया राज विद्या राज बुझा नामक जो योग है इस पर विचार कर रहे हैं तो इक्कीसवें श्लोक पर विचार हो गया था है ना तो अब बाईसवें श्लोक पर विचार करते हैं कि जो लोग कर्मी होते हैं और कर्म से प्राप्त होने वाले फल के अभिलाषा रखते हैं कर्म करते हैं तो उनकी जो कामना है इच्छा है उसी इच्छा की वजह से उनको फल मिलता है तो जिन कर्मों का जैसा फल शास्त्र ने बताया उसी प्रकार से फल मिलेगा पर कर्म के हिसाब से फल होता है तो यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है तो कर्म का फल नहीं होगा उस कर्म के फल की इच्छा ही आप नहीं रखते हैं तो फल कर्म नहीं होता दुख दुख का तो भोगना ही पड़ेगा सुख की इच्छा छोड़ सकते हैं नहीं नहीं कर्म आपने किया कोई भी कर्म हो शायद उसके दु, दुखात्मक कर्म थोड़ी करेगा कोई जो सुख मिलेगा ऐसा सोच करके व्यक्ति कर्म करता है और तो उसमें जो दोष वोष बनता है तो उससे दुख आ जाता है जो कमियाँ रह जाती है उससे दुख मिल जाता है तो अलग से दुख के लिए व्यक्ति कर्म नहीं करता लेकिन अलग से दुख के लिए कर्म करते समय करते समय जो कमियाँ रह जाती है या कभी कभी स्वार्थ में आकर के राग देश में आकर के उल्टा कर देता है गलत कर देता है राग द्वेष तो प्रधान होता है लेकिन दुख पाने के लिए नहीं करता इस व्यक्ति झूठ बोलता है स्वार्थ के लिए और वो झूठ का फल होगा कभी तो उसको ध्यान में नहीं आता माता भी कभी वर्तमान जो स्वार्थ है उस स्वार्थ में अंधा होकर के खा रहा है जब उसका फल सामने आता है तो रोने लग जाता है उसका फल जब सामने आता है तो उसको तकलीफ हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो आएगा ही आएगा और जो लोग इस प्रकार से कर्म के फल के अभिलाषा रखकर कर्म करते हैं उनको आदि फल की प्राप्ति हो जाती है जितने भी कर्म है उपासनाओं को छोड़ करके अश्वमेध को छोड़ करके सभी कर्मों का फल स्वर्ग है जितने भी कर्म है अश्वमेध को छोड़ करके इन सब कर्मों का फल क्या है स्वर्ग है जैसे तो कहीं नहीं बताया गया और शास्त्र में कि इस कर्म का क्या फल है तो स्वर्ग होता है पर जहाँ कर्म समुचित उपासनाएं आती है उसका फल फिर बदल जाता है स्वर्ग समझ स्वर्ग में फल मिलेगा ऐसे समझ करके करता है पर उस समय उनको स्मृति तो नहीं रहेगी ना कर्म करते समय लौटते समय स्वर्ग में फल मिलेगा तो स्वर्ग में तो स्मृति तो रहेगी नहीं हाँ, तो शास्त्रीय शास्त्र से समझना पड़ेगा उसको हाँ जो तो हमने स्वर्ग जो फल स्वर्ग आ रहे हैं आए हम लोग और स्वर्ग में हमको फल मिल रहा है हाँ। तो वो सब धरती पर रहते समय हमने जो पुण्य कर्म किए थे शास्त्रीय कर्म किए थे स्वर्ग प्राप्ति के अनुकूल कर्म किए थे उन्हीं कर्मों का एक फल है ऐसे शास्त्र के माध्यम से समझे मगर उनको कोई स्मृति तो रहेगी स्मृति नहीं रहेगी वैसे जैसे अभी अभी यहाँ पर मनुष्य जीवन में आप आए तो पिछले किस जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो उसकी वजह से आपको मनुष्य शब्द मिला है ये याद थोड़ी है हम्म। क्योंकि देवताओं को भी जन्म जन्म याद आने लग जाए तो उनको भी वैराग्य होने लग जाए देवताओं को भी जन्म जन्म के याद आने लग जाए तो उनको भी क्या होगा वैराग्य होगा कि ना इससे पिछले जन्म के दो चार जन्म के याद आ जाए आपको और ऐसे जन्म का भी याद आ जाए जो आज से सौ साल पहले बैल बन करके गाड़ी खींच रहे थे है कि नहीं उस समय मारुति बहन पीछे गाड़ी में बैठी थी और डंडा मार रहे थे चल चल चल, चल। हाँ? मारुति बहन उस समय जो लड़की थी पिताजी कहीं इधर उधर बीमार रहे होंगे कुछ रहे होंगे तो पिता का बेटा जल्दी गाड़ी बैलगाड़ी लेकर के आ जा चल भक्त डंडा मारते और यहाँ पर वो सेवा कर रही है प्रतिमान करके परमेश्वर मान करके ये क्या तो, है कि नहीं अब यहाँ से बाहर निकल चक्कर फिर आगे भी तो कभी फिर पड़ेगा फिर गाड़ी भेजनी पड़ेगी क्या पता अब आ सकता है पर परमात्मा तो विशेष विशेष स्थितियाँ होने पर ही पूर्व जन्म की याद आती है क्यों नहीं आती विशेष स्थितियाँ होने पर भी पूर्व गुणी की याद आ जाती है तो नहीं आती सिद्धि होने से आई हाँ ऐसा होने पर इसलिए मान करके स्वर्ग में हम पहुँचे हुए हैं तो मान करके कि हमने धरती में अच्छे कर्म किए थे दान किए थे पुण्य किए थे यज्ञ किए थे तपस्या की थी उसका फल स्वर्ग है मतलब उसमें मीमांसा इत्यादि दर्शनों में आता है जिन कर्मों का फल नहीं बताया गया उन कर्मों का फल क्या है तो कह दिया स्वर्ग हमारा घूमने रहा है पर जो लोग इस प्रकार से कर्म से भाग्य अभिलाषा रख करके कर्म करने वाले हैं उनकी बात बता दी गई और जो लोग कर्मों से फल को चाहते हैं ऐसे जो भगवान के अन्य उपासक भगत है उनके विषय में क्या होगा तो उनके विषय में कहा गया भगवान अनन्याश्चिन्तयन्तो मां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् ये जनाः माम् अनन्याश्चिन्तयन्तः तेषां जनानां नित्याभियुक्तानाम् अहं योगक्षेमं वहामि जो लोग ये जना माने जो लोग उसमें सभी लोग आ जाते हैं भगवान की उपासना करने वाले भगवान की आराधना करने वाले सभी लोग आ जाते हैं ये जना जो लोग चिंतन तो अनन्य भाव के साथ अपृथक भगवान राष्ट्र का देखते हैं अपृथक माने जो परम देव नारायण है उनको अपने से अभिन्न रूप से ही स्वीकार करने वाले अनन्य का मतलब है परम देव जो नारायण है नारायण को अपने से अभिन्न रूप परम देवम नारायण आत्मत्व न बता परम देव नारायण को जो आत्म रूप से ही स्वीकार किए हुए हैं ऐसे करते हुए चिंतनत जो निरंतर उनकी चिंता करते हैं क्या करते हैं निरंतर उनकी चिंता करते हैं इस प्रकार के सोचते हुए चिंतन उपास उपासते हाँ? ऐसे जो सन्यासी क्योंकि गृहस्थ के लिए गृहस्थियों के लिए उतने अन्य नेता बनने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके लिए कर्तव्य का है गृहस्थों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्तव्य पड़े हुए हैं संध्या बंधन भी करना है ब्राह्मण क्षेत्र वैसे है ना तो उनको संध्या बंधन का कर्म करना है अग्निहोत्र कर्म करना है अतिथियों के आने पर सेवा भी करनी है तो ये कर्म कर रहे हैं तो अनन्य भाव उनको करना कठिन और सन्यासियों के लिए तो कोई काम ही नहीं है सम दम उपरथित दीक्षास्त्र रखना समान उनके लिए और कोई दूसरा काम कर्म तो उनका है ही नहीं ना कर्म तो छूट गया है तो वही लोग क्या कर सकते हैं विशेष करके अनन्यता के साथ चिंतन कर सकते तो वाहन वानप्रस्थ भी कर सकते हैं नहीं सन्यासी का मतलब वेशधारी नहीं है जब मन का संन्यास बन गया वो तो गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है हाँ। गृहस्थ जीवन में भी जो वानप्रस्थ जो सन्यासी की तरह हो गया घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता सब जवाबदारी दे दी हाँ दे दिया है हाँ। तो पर फिर भी उसके लिए संध्यापन में हो सकता है क्या पता आदमी होते भी हो सकता है पहले आदमी तो हुआ करता था और उतना उतने कर्म उसके लिए है क्योंकि यदि गृहस्थ जीवन में है तो उसके लिए कर्तव्यता विहित है ये सब कर्तव्य विहित है वो छोड़ नहीं सकता जरा मरियम जरा मरियम बा अग्निहोत्रम ऐसा आता है अग्निहोत्रम दुहयात यावत जीवित अग्निहोत्रम दुहयात जब तक जीवित रहेगा तब तक अग्निहोत्र करना पड़ेगा शास्त्र वचन है जरा मरियम बा एतद अग्निहोत्रम यह अग्निहोत्र जरा मरियम माने जब तक बुढ़ापा नहीं आता जब तक मरण नहीं होता उससे पहले तक आपको और होता कर्म करना आचरण तो होता है उस शास्त्र तो सनातन है सनातन है शाश्वत है हम्म। नहीं करते हैं तो हम लोग की कमी है सन्यासी अपने धर्म में नहीं रहता है तो उसकी कमी है और शास्त्र तो शास्त्र ही शास्त्र तो बोलता है ऐसा करो काल का प्रभाव भी पड़ता है हम्म। काल का प्रभाव काल का प्रभाव पड़ेगा तो मरेगा ये काल का प्रभाव से लेकिन पर वो सिद्धांत में तो बदलाव नहीं होता है लेकिन सिद्धांत में तो बदलाव नहीं होगा काल का प्रभाव तो पड़ेगा काल के प्रभाव के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं नहीं नीचे मांग करके खा नहीं रहे हैं और गृहस्थ लोग आकर के भंडारा देते हैं तो उसका प्रत्यवाय तो लगेगा भिक्षा मांग करके खाओ तो नहीं लगता और यहाँ बैठे बैठे खाओ दोष लगेगा और फिर उसके अनुसार आप कर्म नहीं करो भजन नहीं करो ध्यान नहीं करो चिंतन नहीं करो तो दोष लगेगा स्वाध्याय जी कर्म की विषय स्वाध्याय न करो उसको चिंतन न करो और भिक्षाकर्म न करो तो दोष लगेगा और तो वो भोजन से भी प्रत्यवाह होता है कालक्रम से वो जो शास्त्र बता रहा है वो कालक्रम से नहीं बता रहा और कालक्रम से हम बदल रहे यदि मैं चलना चाहें तो चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं क्षमा करके खा सकते हैं लोगों इतने बड़े बड़े आश्रम की जरूरत हाँ? है वे बन गए बन गए और चलो कालक्रम से ऐसा हो रहा है और कालक्रम से ऐसे हो रहा है तो अब उसमें शिथिल आ गई चिंतन ध्यान भजन में तो उसका तो असर अपने मन मस्तिष्क पर पड़ेगा ना है कि नहीं जो अच्छा होता है ठीक है जो अच्छा नहीं हो पाया कहीं शास्त्र विदेश हो पाया तो उसका दोस्त तो लगेगा ही जो अपने आप को विधि समझ से मानता है उसको लग सकता है अनन्यश्चिंतन तुम ये जना परिपाशति जो अनन्य भाव के साथ ये जना माने जो जन जना का तो भगवान भाषा का तो सन्यासी ना अनन्य भाव अनन्य भाव का मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कोई बुद्धि में वैसा नहीं यहाँ पर परमात्मा जो नारायण है उस नारायण को वो नारायण महीन नारायण से अपने को अभिन्न मानना ये अनन्य है इसलिए टीका में दिया है परम देवम नारायणम आत्मत्व घटा ये जना सन्यासी अब कहेंगे मतलब द्वैत भावना के साथ अनन्य भाव का मतलब क्या है कि केवल भगवान का ही भजन करता है द्वैत विधि से रात दिन एक कर दिया है भगवान को अपने से भगवान को भिन्न भी मानता है है ना तो भगवान को अपने से भिन्न मानता है भगवान से अपने को भिन्न मानता है पर उसकी आराधना करता है इसको भी अनन्यता बोले वासुदेव शरण थी मैं भी वासुदेव हूँ और वासुदेव तो वासुदेव है ही इस प्रकार का भाव को अनन्य भाव न अन्य अनन्य अन्य माने स्वस्य भिन्न जो दूसरा न हो उसी को अनन्य कहा जाता है अन्य का अन्य का मतलब ये होता है कि उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं यदि मैं भिन्न रह गया उससे और भिन्न होकर के मैं आराधना करूँगा तो अनन्य भाव नहीं हुआ ना इसलिए परम देव नारायण को आत्म रूप से ही वो स्वीकार स्वीकार करता है क्या कर रहे हैं हाँ? अच्छा तो जुड़ा बुला लेना पड़ेगा क्या जुलाब समझते हैं आप क्या होता है जैसे पता लगता था शाम को इसे बोल के भूसी कुछ खा लेते सब गड़बड़ हो जाएगा पता लग जाएगा लग जाएगा तो कहता परमार्थ दर्शन नाम सतत अभियोगे अभियोगिना अभियोगिना कोई परमार्थ दर्शी है ऐसे नारायण को आत्म रूप से समझते हैं अच्छा ये बात नहीं है ध्यान देना स्वामी जी आपका नाम क्या है संतोष चैतन्य संतोष चैतन्य अच्छा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि यदि हम उसको आत्मत्व में ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो जैसे अपने से उपास्य मानकर कर उपासना करते हैं तो उसको छोड़ना नहीं पर मूल रूप से नारायण से हम भिन्न नहीं है हमारे वेदांत के हिसाब से अद्वैत वेदांत में कोई दोष नहीं है लोग वैष्णव सिद्धांत में इसको दोष मानते हैं तो भगवान और भक्त एक कैसे हो सकता है अपराध है पर उपनिषदों के हिसाब से तो अपराध है नहीं उपनिषदों में पिताजी ने चेले को उपदेश दिया शिष्य को उपदेश दिया उत्तर तत्वमसी तत्वयो है ना तत्व असी तत् वो तो तो परमात्मा तुम तो तुम हो असी हो और अनुभूति में क्या होता है अहम ब्रह्मास्मि तो यहाँ पे तत्वमसी में तस्य तुम असी ऐसा भी करते हैं तस्य परमात्मा में तुम असी परमात्मा के तुम हो ऐसे समाज तत्पुरुष समाज करते हैं है ना ऐसे समाज तत्पुरुष करते हैं पर वेदांत क्या कहते हैं तदेव तम हसी तत्मय परमात्मा ही तुम जिसने सृष्टि के आरंभ में रचना की सत था इसको मानो दूसरे ढंग से ये समास करवे पुरुष परंतु अहम ब्रह्मास्मि को क्या करेंगे प्रज्ञान हम ब्रह्म को कैसे करेंगे प्रज्ञान ही ब्रह्म प्रज्ञान जीवात्मा ब्रह्म है अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा दोनों सामानादि करेंगे प्रयोग वर्तमान प्रयोग तो कैसे करेंगे इसीलिए ये जो महावाक्य है ये ब्रह्म से जीव की अभिन्नता का कथन करते हैं और नारायण तो ब्रह्म ही है नारायण क्या है ब्रह्म इसीलिए नारायण को आत्मत्व को स्वीकार कर सकते हैं ये है परमार्थ दर्शी क्योंकि हमारे जो दर्शन है सनातन त्रैतिक दर्शन वो वेद पर अंतर्निहित है केवल पुराणों पर नहीं केवल स्मृति पर नहीं केवल इतिहास पर नहीं है ना तो पुराणों में अंतर्निहित है वेदों में अंतर्निहित है वेदों ने जिस प्रकार की बात बताई वही यदि स्मृति बताती हो स्मृतियाँ बताती हो वही पुराण बताते हो वही इतिहास बताते हो तब तो मान्य है पर यदि वेद ने जिसको बताया उपनिषद ने जिसको बताया इसको विपरीत भी बताते हैं सांख्य स्मृति है योग स्मृति है हाँ कहीं कहीं पर विपरीत बताते हैं तो उसको नहीं मानते मूल में वेद है तो वेद के हिसाब से ही बताया जाना चाहिए और वेद ने कहा था तो उपदेश अनुभूति हो गया हम ब्रह्मास्मि यहाँ पर सामनाधिकरण में प्रयोग ब्रह्मा है अहम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म ये महावाक्य बताए जाते हैं तो उसी तरह से जगह जगह पर बालाग्र शतभाग से सतथा कल्पित भागो जीव से विद्य जीव परमात्मा है सो अनंत्याय करते मन ब्रह्म हो जाता है लेकिन अंगुष्ट मात्र पुरुष मध्यात्म तिष्ठते ईशानो भूत भव्य से न तत्व अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीवात्मा है ईशानो भूत भव्य से भूत और भव्य का वर्तमान और भविष्य सबका वर्तमान का भविष्य का भूतका सबका शासक पूर्व में शासक होता है ये तो अक्षर अक्षर अक्षर एक गार्गी सूर्य तमन मशुभ था इसीलिए उपनिषदों में जिस बात को बताई वही बात क्या है पुराण और पुराण में जो बात बताई वो बात यदि उपनिषद अनुकूल है तो प्रमाण है और यदि नहीं है तो प्रमाण अच्छा भगवान भागवत में तो वेदांत की बात है अद्वैत की बात है आती है अच्छा और जो वैष्णव पंथ वाले वल्लभाचार्य वाले भागवत को प्रमाण मानते हैं और वो अद्वैत की बात मानते हैं अद्वैत नहीं मानते हैं जैसे अनन्य हाँ। का व्याख्या उसमें अलग है हाँ। इसमें अलग है तो भागवत में भागवत को तो प्रमाण ही मानते हैं और पर भागवत में जो अद्वैत सिद्धांत है वो उसको नहीं प्रतिपादन तो, तो विरोध हो जाता है गौण कर देते हैं इसीलिए विरोध होता है गौण कर देते हैं इसीलिए विरोध हो जाता है तो उनकी उनकी जो भागवत की टीका है उसका भी जो अर्थघटन है वो गड़बड़ लगता है हाँ। तो इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज देखो ना व्यवहार में द्वैत को मानते हैं हाँ। परमार्थ में अद्वैत को मानते हैं ठीक है अच्छा है सन्यासियों के यहाँ पर देखो श्री यंत्र की पूजा होती है चारों मठों में श्री यंत्र की पूजा होती है भगवती को उपास्या मान करके परसों उपासक को होकर के पूजा होती है पर यह है कि अंतिम लक्ष्य में दोनों की एकता है उपक्रम उपक्रम दोनों अद्वित है हाँ सत्यम परम धीमहि आम हाँ वहाँ भी ऐसे ही है वहाँ भी ऐसे ही है तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ, हाँ, व्यवहार में द्वैत है परमार्थ में अद्वैत हाँ, तो है तो ऐसे जो सिद्धांत माना और मान लो एकत्व पृथकत्व बहुधा विश्व को मुखम उस परमात्मा को ज्ञान रूप से एक एकत्व में भी लोग ज्ञान ज्ञान भाव से एकत्व में भी मानते हैं और जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है उसको वो पृथक भाव से भी मान लेते हैं व्यवहारिक दृष्टि से पृथक भाव भी मान लेते हैं ठीक है व्यवहार से पृथक भाव मानते हैं और ये सोचते हैं कि भाई परमार्थ का अद्वैत है ऐसे दिमाग में है ऐसा मान कर उपासना करते करते करते जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो बाद में जा कर के फिर वो एकत्व में अवस्थित हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी प्रेम भावना से भी उपासना करते हैं तो बुद्धि तो शुद्ध होगी हो भगवत प्रीति के लिए कर्म करते हैं फलादी संधि के लिए नहीं करते तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो एक दिन फिर क्या होगा भगवान की कृपा से फिर ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाएगी यदि अद्वैत चाहते हैं तो जैसे आया ना गीता में आया तेषा मेवानुकंपार्थ महम अज्ञान तम नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपे मनुष्यता ठीक है नहीं आया दसवा हाँ, दसवा अध्याय में आया और पहले उससे पहले क्या है तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम मैं भावस्तु ज्ञान दीपेन भाष्यता और उससे पहले आया था हाँ कि येषां मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधे तत्परस्परं मच्चित्ता मद्गतप्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्त समां नित्यं पुष्यन्ति चरमन्ति तेषां शततयुक्तानां भव्यतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं अहम् अज्ञानविक्रमम् नाशात्म भाव से ज्ञान कितनी सुंदर बात है है कि तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे वो क्या होगा और जो भगवान का चिंतन करेगा और धीरे धीरे और तो केवल निष्ठा भावने वाला भी होगा और भाव तो रखना ही पड़ेगा तब जाएगा वहाँ इसलिए ये दोनों ने अद्वैत सिद्धांत में ठीक है पारमार्थिक अद्वैत है व्यवहारिक से द्वैत है ना तो उस काल में उपासना करेगा वो आद्वैत जब बोला जाता है तो जब आप में भेद बुद्धि है तो उस समय आद्वैत हो रही उस समय तो भेद बुद्धि है ही आपकी जब आपकी तो भेद बुद्धि है तो भेद भावना से उपासना करेंगे और शास्त्र श्रवण करके अद्वैत पर निष्ठा रखेंगे शास्त्र श्रवण से अद्वैत पर निष्ठा रखेंगे और भेद भावना से उपासना करेंगे तो समय आने पर एक दिन क्या होगा ईश्वर के कृपा से कि मेरे को अद्वैत में जाना है बुद्धि शुद्ध के बाद अद्वैत इसके प्रति आपको सौरभ का रुचि हो जाएगी इसी को कहते हैं उन परमार्थ जो निरंतर लगे रहते हैं सततन लगे रहते हैं उनका योगक्षम योगक्षम को मैं वहन करता हूँ मानी योग का मतलब अप्राप्ति की प्राप्ति क्षण का मतलब जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षण उसको कहते हैं योगक्षम है ना जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति भी करा देता हूँ जैसे भिक्षा भिक्षाटन इत्यादि है वस्त्र इत्यादि है कहीं रुकना इत्यादि है अब जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है वो संग्रह तो करेगा नहीं है ना तो उसके लिए अप्राप्त और आवश्यक शरीर जीवन हाँ के उपकारी है जीवन चलाने के लिए साधन है उनको मैं प्राप्ति करा देता हूँ और जो प्राप्त हो गया उनके रक्षण भी करा देता हूँ तो कहा कि तेषा नित्यभियोक्तानाम योगक्षेम वाहन हम मैं प्राप्त वाहन में प्राप्त यानी मैं प्राप्त कर लेता हूँ करा देता हूँ भाई सबको तो भगवान ही देता है तो है ना का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो नोचे दर्भ कपाल नाय जननी स्तन्यम कथम निश्चय एकमन चित्त मुहुर मुहुर योग प्रत्यय लक्ष्मी प्रत्यय श्री शिव सप्तम कालो मया हम्म? ये भगवान विश्वम भरती विश्वम दो विश्व का जो भरण पोषण करता है विश्वम भर उसका नाम है প্রেমে একটু চিন্তা করো जो भगवान विश्वमय ठीक तो सबका तो विश्व सब विश्व में विश्व में सब भगवान तो सबका ही भरण पोषण करने वाले हैं तो नित्य तो का ही योगक्षण वहन करने वाले ये तो नहीं तो सबका भरण पोषण करने वाला तो इन्हीं के लिए ही भरण पोषण करने वाला सूरज दे रहा है देखो धरती बना करके दे दिया तो भगवान को जो नहीं मानते हैं उनका भी तो भरण पोषण कर रहा है भक्तों का तो कर रहा है पर उनका भी और भक्तों का भी कर रहा है भरण पोषण कैसे कह दिया आपने तो जो भक्तों का ही मैं भरण पोषण करता हूँ ध्यान रहा कि नहीं कहा एक चीज है कि वो जो भगवत भक्त नहीं होते भगवान तो उनके अनुरक्षण वहन करता है पर अपना ही वो स्वयं करते वे नहीं मानते कि भगवान कर रहा है ठीक है ना उनको लगता है कि जैसे भगवान से हो रहा है ऐसा नहीं मानते भगवान तो अनुरक्षण का वहन करता ही करता है पर स्वयं वो लोग अपने अनुरक्षण वहन करते हैं परंतु ये जो अनन्या दर्शी है भगवान के विषय में पूर्वक चिंतन करने वाला अन्य दृष्टा है वह तो ये समझता है कि ये रक्षण करने वाला कौन है भगवान हाँ? है मतलब मैं उनका हम समर्पित कर दिया समर्पित कर दिया तो कोई अपने से भगवान से अपने को भिन्न नहीं मानता इसीलिए उसका तो रक्षण कौन कर करता है हाँ। सभी का करता है जो ज्ञानी है अज्ञानी है दोनों का करता है पर अज्ञानी आत्मार्थम एवं बहन थी अज्ञानी नहीं अज्ञानी अपने लिए योगक्षम बहन करते उनका ऐसा लगता है नहीं लगता है रेस्ट करना ये करना वो करना कमाई करना बिजनेस करना सर्विस करना की दृष्टि में फर्क है और ये जो तत्वज्ञानी है अनन्य चेता है तो वो तो भगवान से पूछा किसी को देखता ही नहीं है इसलिए जो कुछ भी उपलब्ध हो रहा है वो प्रवृत्ति में ही तो कौन है भगवान ऐसा मानता हैं प्रभु ऐसा नहीं मानता और सभी का बहन तो भगवान कर ही रहे जैसी जिसकी दृष्टि इसकी दृष्टि में भगवान से अतिरिक्त कोई बहन करने वाला नहीं और उसकी दृष्टि में भगवान से अतिरिक्त मैं भी स्वयं करने वाला हूँ ऐसा कि जो अनन्य चेता होते हैं वो तो नवा जीवित होगा मरने वा ग्रहण को लेता वो केवल आत्मा के लिए ही प्रयास करते रहते हैं और जीवन मरण के विषय में प्रयास नहीं करते जीवित शरीर रह जाए इसके लिए प्रयास नहीं करते और मर जाए भी तो प्रार्थ चलाता भगवान सूर्य पर चलाता है कोई बात नहीं केवल वो भगवान के शरण में हम्म? वो केवल हाँ केवल भगवान के शरण में केवल भगवत चरणा क्षमास्ती वो केवल भगवान के शरण है उससे अतिरिक्त और किसी के शरण में नहीं है इसीलिए कहा केवल भगवान के शरण है जैसे केवल घोसले में पड़ा हुआ पक्षी का बच्चा केवल माँ के ही शरण है इसीलिए माँ उसका इलेक्शन पहन कर देती है और घोसले से उड़ करके जाता है चारा छू कर घोसले में आता है तो कहेगा मम्मी भूख लग रही है तो जाना पूरा था बोलेगी कि नहीं वो है वो क्या बोलेगी जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक आप बाजार से खरीद खरीद खरीद ला करके देते हो जब बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि तो पापा ये ये दे दो अंजा बाजार से लिया आप भूल जाते हो है कि नहीं इसलिए योगक्षेमो और ये अनन्य अनन्य चित्त वाला जो होता है वो कहीं आता जाता नहीं अनन्य चित्त केवल बस भगवान की पपिया की तरह पपिया होता है ना कहते वो पानी की स्वास्थ्य की गोली उसकी अपेक्षा करता रहता है कोकपटली बाम्भोजिनी वल्लभम् मेघम् चातकमण्डलेवमरुतः श्रेणेव पुष्पव्रजम् मा कन्दं पितसुन्दरेव तरुणी वात्मेश्वरं प्रोषितं सदा प्रियवरा त्वं किंतुम कैरवीणी वक्तोपमतली जो अनन्य चेता है वो केवल भगवान से अतिरिक्त किसी को जानता ही नहीं जैसे इंदुम कैरवीणी वकोकपटली जो कैरविणी कहते कमलिनी को जो रात के समय खेलती है कमलिनी वह बराबर रात्रि में क्योंकि चांद रात्रि को ही आता है दिन को नहीं आता इसलिए चांद की प्रतीक्षा करके रहते कुमुदिन कैरव मैंने कुमुदिन इंदु कैरवणे को कपटली भोजने वल्लभम और चातक का जोड़ा जो दिन में खिलने वाले कमल को खिलाने वाला सूरज है उसकी प्रतीक्षा करते हैं कहते ऐसा कहावत है ना चकेवा चकेवी चातक मंडली दोनों ये कहते कि रात को दिखाई नहीं पड़ता तो एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं और चिल्लाते रहते प्रेम बहुत होता है उनको अरे तू कहा है भैया अरे तू कहा है भैया चिल्लाते रहते चिन चिन दोनों उनकी आवाज़ है तो और जैसे सूरज उगेगा प्रकाश आएगा तो बड़े खुश होकर आपस में मिलते ये दोनों तो ये दोनों और चातक पक्षी और जिस प्रकार से सूरज की प्रतीक्षा करते रहते हैं दिन हो जाएगा सूरज आ जाएगा फिर हम एक दूसरे को देख लेंगे कमली में चाँद की प्रतीक्षा करते रहती है और चातक मंडली सूरज की प्रतीक्षा तो करता रहा मेघम पिंगम वल्लभम मेघम चातक मंडली जो श्राप के बूंद का ही पान करने वाली है वो तो मेघ की अपेक्षा रखते मेघ बरसेगा पानी और कहीं तमाम तरह के नदी नाले हो और कहीं का पानी नहीं देते केवल देवी की प्रतीक्षा करते चातम मेघम की मधुबम के की पंक्तियाँ मधुमक्खियाँ तरह तरह के श्रेणी में पुष्प भजन हाँ, जो परागण की प्रतीक्षा करते रहते के की प्रतीक्षा करते रहते ताकि उनके भीतर जा करके मधु का आस्वादन किया जाए खाते भी और ला करके रखते रहते सुंदरी माकंद कहते हैं जो बोर रखते हैं बोर आम में बोर रखते हैं तो कोयल की आवाज है जब आम में बोर लगते क्या बोलते हैं उसको मोरी बोलते हैं सर मोर मोहर मोर मोहर मराठी मोर नहीं मोहर मोहर आप बोरा देखिए बोरा बोरा तो जो फल आते हैं ना उसमें उसके बाद फल आता है तो माँ के अंदर जाते हैं आम के बेर को बोर को तो माँ का उसकी प्रतीक्षा करते रहते टीका सुंदरी माने कोयल बोलती है ना तो कोयल जैसे उससे पाल उसकी आवाज़ बंद रहती है जब वो बोयर आता है तो उसकी आवाज़ आती है आवाज़ के मिठास के साथ आवाज़ देने के लिए बोलने के लिए तो तो बोयर की प्रतीक्षा करते रहती है रमणी वाद में स्वरम प्रोषितम रमणीय तो सुंदर ये पत्नी पतिव्रता नारी है उसको पति के बाहर गया है विदेश गया है आया नहीं है समाचार नहीं है तो निरंतर उसको प्रतीक्षा करते रहते रहा चेतो वृत्तिरियं सदा प्रियवरं त्वं द्रष्टुमुत्कण्ठते मेरी चित्त की जो वृत्ति है ना हे प्रियवर हे भगवान आपको देखने के लिए बड़ा ना लाई थे तो भगवान से प्रतीक्षा कर रहा है भगवान से करता है चेतो वृत्तिरियं सदा मेरी चित्त की वृत्तियाँ आपको देखने के लिए ला रही तो ये भी थोड़ा दूर मालूम पड़ता है पर ये कैसा है बिल्कुल अनन्य भाव से भगवान से अभिन्न होकर के चिंता तो इसीलिए कहते भगवान उनका योग अक्षम वहन करते हैं इस तरह से भगवान की आराधना करते हैं हाँ जो दूसरे देवता लोग हैं है ना दूसरे देवता लोग हैं तो दूसरे देवता हो तो आप ही हो अब सर्वात्मक हो फिर उन दूसरे देवताओं के भक्त भी तो आप ही आयोजन करते हैं फिर माने जैसे दूसरे देवता लोग हैं वो देवता आपसे भिन्न तो नहीं है ना भगवान स्वरूप है दूसरे देवता आप लोग हो गए और दूसरे देवता की जो भक्त है जो देवता की आराधना करते हैं वो आप ही की आराधना कर रहे हैं ध्यान में है कि नहीं ये बात सही है क्या अर्जुन ने पूछा भगवान से दूसरे देवता तो आप लोग हो आप लोग हैं और दूसरे देवता के भक्त भी हाँ, आप ही की आराधना कर रहे दूसरे देवता के भक्त दूसरे देवता की आराधना करते हैं और जब दूसरे दिन होता आप ही हो गए तो वो जो भक्तों का आराध है आप ही हो गए क्या ऐसा है क्या चैतन्य देवता भक्त्या जगन्ति श्रद्धयान्विताः एति ये अन्य देवता भक्ता दूसरे अन्य देवता के भक्त है है ना जो अन्य देवता के भक्त है अन्य देवता का भजन करते हैं वो श्रद्धा से विशिष्ट है वो देवी मामे भक्त तो वो परंपरा से मेरी आराधना करते पर विधि पूर्वक नहीं सीधा फेरा न करके देवता के बाद तुमसे भैया रहना करते सीधा मेरा नहीं करना हाँ कस्मात्य है ना कैसे हो गया तो क्यों नहीं हो गया देवता की आराधना किए तो देवता था तो तो आपकी आराधना हो गई तो अभूतपूर्वक कैसे हो गई देवता के माध्यम से मेरी आराधना करो आपकी आराधना कर ही नहीं तो अनंत पूर्वक कैसे हुई कैसे आराधना हुई तो कर देते हैं अहम हे सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च देखो हम सभी यज्ञों के भोक्ता हम कैसे हैं सब यज्ञों के भोक्ता है चाहे स्रोत यज्ञ हो चाहे स्मार्त कर्म हो यज्ञ हो उन तो सब के देवता रूप से हम भोक्ता हम सबके भोक्ता प्रभु क्योंकि मैं ही उन कर्मों के फल देने वाला स्वामी और जो कर्म ये किए थे उनका फल देने में स्वामी कौन हूँ तो मैं ही स्वामी उस कर्म का फल देने वाले क्योंकि पीछे कहा था आठवा बोले अधि यज्ञ होने हनुमात्र देह देह पीताम्बर इस देह में देहधारियों में श्रेष्ठ और अधि यज्ञ जो यज्ञ है यज्ञ का देवता मैं हूँ ऐसे बोला था तो मैं वो भक्ता हूँ प्रभु भी हूँ पर वो बेचारे मूर्ख लोग मेरी आराधना नहीं करते वो देवता की करते हैं ध्यान आएगी और मेरी आराधना वो नहीं करते देवता की करते हैं और देवता को माध्यम बना करके मेरी करते हैं तो परंपरा हो गई ना किसी को वस्तु तो मेरे को प्राप्त नहीं करते तत्व नापस्य बनते तत्व से विच्छिन्न हो जाते गिर जाते हैं तत्व से तो शिव तो मेरी आराधना करते तब तो मैं प्राप्त होता पुण्यात्मना आराधना करने से मैं प्राप्त नहीं होता वो देवता ही प्राप्त होता है समझना है परंपरा पुण्यात्मा का परंपरा है परंपरा से जो आप आराधना करोगे तो परंपरा से सीधा वो मैं नहीं मिलता अभी देवता ही मिलते हैं तो निष्ठा देवता में है आपकी दूसरे देवता ही प्राप्त होता है प्राप्त नहीं होता लेकिन इसीलिए विधि पूर्वक भजन नहीं करते इसलिए अविधि पूर्वक भजन कर रहे फल तो मेरा रहे फल तो प्राप्त करते हैं फल तो मैं ही देता हूँ पर मैं मैं उस कर्म का स्वामी भी हूँ भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ मत स्वामी यज्ञ हूँ मैं ही उसका स्वामी हूँ ऐसा मैं पूरे यज्ञ हूँ पर फिर भी विधि नहीं हुई क्योंकि सीधा दूसरे को माध्यम बनाया ना दूसरे की आराधना किया मुख्य रूप से दृष्टिकोण मुख्य रूप से उसी में केंद्रित हो गई न कि मेरे में इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं करके जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करते तब तक तब तो शिक्षित हो जाते हैं भगवान को प्राप्त करने वाला ही तत्व को प्राप्त कर लेता है इसलिए तत्व तब तत्व न अब वो निश्चित हो जाते हैं शास्त्र ने तो अन्य देवताओं को प्रतिपादन किया हमें हाँ, तो भगवान को नहीं मिला ना आपसे अन्य देवता मिल जाते हैं अभी जी का हुआ था शास्त्रीय अविधि पूर्वक मान नहीं का उनका जो आराधना करते हैं अविधि पूर्वक नहीं हुई जो देवता का कर रहे हैं अविधि पूर्वक नहीं हुआ पर देवता के माध्यम से देवता के भीतर बैठने वाला परमार्थ तो नहीं है पर ये चीज वो नहीं जानते देवता की प्रधानता से आराधना कर रहे हैं भगवान की व्यापकता तो वस्तु तो उसके भीतर बैठा तो नहीं हूँ मेरी आराधना हो रही पर इस चीज को नहीं जानते इसीलिए विधि पूरी नहीं होती हाँ देवता संबंधी विधि हो गई तो तत्व को प्राप्त नहीं करते देवता को प्राप्त करते हैं और देवता को प्राप्त करके वो फिर गिर जाते मेरे को प्राप्त करते मुक्त हो जाते पूरा विधि हो गई हाँ इसलिए ये आक्रमण से क्या होते हैं विक्षित हो जाते हैं तो ओम शांति शांति शांति शंकरम शंकराचार्यम केशवम गौ व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः शान्तिः